assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar atxan bloger kanalining ashaddiy obunachilari mana bugun biz birinchi aprel sanasida sizlar bilan ko'rishtiribmiz iskreshan bozorida mo'ydamonlar mollar narxlari bilan tanishib o'tasizlar kanalimizdan uzoqlashmangizlar ramazon oyi muborak bo'lsin musofirda yurgan aka opa singillarimiz boshlaringiz omon bo'lsin videoni o'tkazmay tomosha qilingizlar biz syomkamizni boshladik uchun ko'p ko'z mollar nihoyat ko'p inshaalloh zavq ko'ryapsizlar mana mana inagimiz besh ming so'monga sotildi erkinbay erkinbay sotdi mo'lo mana mana qo'zg'ovchilarni tonani uch ming so'm qilyapti bozor 2300 ming Mana yuz ko'ryapsizlar Ona mana ko'p qizimizda 5000 somon deyapti, 4000 somon bozor qilganlar. Bu ikkita kiratam bo'lsa 1-aprel. 4 Bozor qancha qildi? Kamera olyapti. Bozor qancha qildi aka? 1300. 1300? O'kiz mol ku Nima qanday bo'ldi? был Атхан блогер. Mayr, aytingizlar qani? Uzol serda. Ismoilbay. Birovniki. Ha, birovnikini тұрған turgan ekan, egasi yo'q. Yo'ldoshlar, shanba iskari shanba bozoriga eng katta sovun sir ketdi o'n olti ming somon deyapti o'n ikki ming somonga mana yeshon bobomiz varixon yeshon bobomiz sotib olaman deyapti yeshon bobo olaman deyapsizmi mana aziz do'stlar o'n uch ming somon deyotgan ekan o'n bir ming somon bozor qilibdi buzovi mana super просто qarang ko'ryapsiz shu hafta sovun sir Inaklar juda ko'p o'ynibdim, olib ko'ryapsizlar. Просто yigasi cho'kib, shunday bir so'm qutib ketyapman. Inaklar ko'ryapsizlar. Sovun seyir juda zo'r sovun seyirlar bozorga chiqibdi bugun 1-aprel. Mana buni qo'zi 1000 so'mga sotildi o'sha qaynlar. Ko'ryapsizlar juda chiroyli. Mana aziz do'stlar, mana bu mayda bozor tonachalar juda ko'p chiqibdi, shqobda. yigirma beshta yetgan ekan yigirma ikki bo'sartibdi bu hafta слишком moydabozorlar juda ko'p mana aziz do'stlar o'ttiz bir yoshda ekan besh ming somonga olinibdi qancha hozir mana aziz do'stlar shu hafta o'zi ovqatdan moyda tonachalar ko'payib qolibdi ikki ming sakkiz yuz qilibdi mana buni tonani o'zi uch ming deb turgan ekan Bozor ikki ming sakkiz yuz qilibdi aziz do'stlar o'n ming so'm deyapti bir ho'kizimizni yetti ming sakkiz bozor qildi hozircha sotqin yo'q sorilarni narxi qancha o'ttiz besh o'ttiz sakkiz o'ttiz besh o'ttiz sakkiz narxisichi o'n sakkizdan o'n sakkiz bu ikki ikki ming somon buncha bunisi o'n sakkiz yigirma ikki ha o'n sakkiz yigirma ikki bular o'n sakkiz bular siz bermaysizmi o'tdik hozir oltmish ikki ikkovlimi yekalasini olmishga qilibdi mana ko'ryapsiz mana to'rt yuzdan qo'zilar ko'ryapsizlar mana to'rtta turibdi mana bu yerda ko'chaga chiqib ketdi mana bu bozorning ichida moydamol слишком ko'p joy bo'lmaganidan ko'chaga chiqib ketdi мың бір сатылып алынып тұр қой деп 14. қанша қылды базар бір мың бір жүз қылды ма қозы екен қошқар ма қошқар қозы қошқар қозы бір екен базар olib ko'ryapsizlar moydamol slishkam ko'p ko'chaga chiqarib sotilyapti mana ko'ryapsizlar joy bo'lmay жатdi moydamol rosa ko'p